O primeiro vídeo do Veda vai começar amanhã, embora... Embora eu tenha vos dito que fazia um mês de vídeos todos os dias, chegasse aos 25 mil seguidores e ainda não cheguei, por isso ainda estou para ver se faço o Veda ou não, se desisto agora. Porque o Veda ano passado foi o primeiro ano que eu fiz, tive o mês todo muito nervosa e com o olho a tremer e com o lábio a tremer. E decidi fazer um dia sem redes sociais, 24 horas, para relaxar um bocadinho antes de começar o Veda. Já, já fiz tudo o que tinha a fazer hoje na internet, já publiquei uma foto no Instagram, já agendei o post para amanhã para não ter problemas e agora estou a pensar fazer uma destas máscaras que eu comprei na Miss A e eu vou falar sobre essa loja em breve. É uma loja em que tudo é um, é um dólar e hum, eu fiz lá uma compra para experimentar. Não comprei muitas coisas, comprei 15 coisas, só para ver se corria bem, se chegava bem aqui a Portugal. E correu, e eu depois falo sobre isso. E vou escolher uma destas máscaras para fazer agora. Tenho em Green Tea, Chá Verde e Pepino. São 8 e meia da noite, por isso vão passar o dia comigo e ver o que é que eu faço durante estas estas 24 horas. Estou a pensar acordar cedo amanhã para gravar os vídeos. E é isso. Agora vou pôr a máscara e vamos. O meu é chave verde, cheira bem bem. Acho que estou tá muito bem assim. Posso andar um bocadinho e depois vou ver se consigo gravar um vídeo antes de almoçar. Acho que o Veda não vai acontecer. Oh! cheguei a casa e agora vou gravar uns vídeos para o canal. Ver se consigo ver se consigo apanhar um bocadinho o ritmo do Veda. Eu não sei se o Veda vai acontecer, eu sei que já disse isto imensas vezes, mas não sei mesmo se ele vai acontecer porque o ano passado fiquei tão nervosa, o mês todo, por isso não sei bem. Mas se vocês me derem força, eu talvez consiga fazer o Veda. Acabei de filmar dois vídeos para colocar no YouTube e vocês estão a ver a confusão. Ficou porque eu gravei os favoritos de março e gravei também o que eu comprei na loja Miss Hay. E aqui está. Vocês não costumam ver muita confusão. Mas são duas, daqui a meia hora vou comer e vou ver o que é que eu posso filmar mais porque eu quero mesmo fazer o Veda. Mas está complicado. Tá Depois vou passear mais um bocado, uma hora mais ou menos vou andar e hum, vou ver se apanho pokémons. É que não nos 600D para toda a gente pergunta. Eu costumo responder a toda a gente, mas se por acaso for para as mensagens hum, com permissão lá no Instagram, que eu às vezes esqueço-me lá aí, é Canon é 600D. O meu telemóvel é um LG V10 e ele custou-me. Estava ah, com desconto, custou-me 400 e tal euros. Foi um investimento enorme, mas gosto imenso do, do meu telemóvel e dá-me imenso jeito para filmar, que era para isso que eu queria gastar um bocadinho mais de dinheiro pela qualidade da câmera e por ter estabilizador na câmara traseira. Eu ainda não percebo muito bem quem é que vê o meu canal, se são pessoas que também têm canal YouTube e blog e porque já recebi imensos pedidos para eu ensinar a, hum, a fazer capas para o YouTube e ensinar a gravar vídeos para o YouTube e hum, como começar um blog e coisas assim. Por isso, ainda não percebi muito bem quem é o meu público-alvo, se vocês são tipo colegas e. Porque se forem uma espécie de colegas, se calhar vocês não gostam muito deste tipo de vlogs, querem coisas mais práticas, tutoriais e coisas assim. Mas fazer tutoriais sempre é super cansativo porque também chega a um ponto em que eu não tenho mais nada para ensinar. Ok, vou arrumar, um, vou arrumar a cama, a cama, sim, <laughs> vou arrumar tudo que eu usei para uh, gravar estes vídeos para o YouTube e depois vou começar a editar os vídeos para não me atrasar, é isso. E ver o que é que eu tenho que fazer para o próximo. Agora o que é que eu tenho que gravar mais? Tenho que gravar imensa coisa. Não sei como. Já não dá para ir passear. Hoje apetece-me correr, por isso vou para a passadeira lá embaixo, vou correr uns 20 minutos, depois faço um <sighs> Insanity Cardio Apps ou assim, qualquer coisa mais relax, porque eu também estou um bocado cansada. Eu quando comecei a fazer o Insanity há quase 6 meses, e eu nunca mais peguei na passadeira, porque vocês devem imaginar que Insanity chega para um dia. Não senti tanta dificuldade como sentia antes do Insanity, ou seja, tenho mais resistência, isso é ótimo. Eu chegava mais ou menos ao meio e já queria parar, e dessa vez consegui fazer tudo até ao fim. Bem, nem tive muita dificuldade. Yeah! Nós compramos um, uma balança diagnóstico com, que dá para ver a massa gorda, hipertrofia, músculo, isso tudo. E hoje vou-me pesar outra vez. Eu desde que comecei o Insanity perdi quase 10% de massa gorda. Acho que isso é incrível. O meu objetivo é chegar aos 20 e... 20. 20 é pedir muito. Não. O meu objetivo é chegar aos 20. No fim do Insanity devo conseguir chegar aos 20... espero eu. Não faltam duas semanas. Faltam duas semanas neste momento para acabar o Insanity e espero reduzir mais 2% ou por aí. Estou mesmo contente por ter reduzido tanto, e não sabia que estava tão mal. E o dia está quase a acabar. Mentira, ainda tenho que jantar, mas sim, um dia comigo está quase a terminar. Eu acabei de me lembrar de uma coisa incrível. <laughs> o ano passado, no Veda, o meu primeiro Veda de todos, acho que foi o meu primeiro, ou segundo, não, segundo Veda, eu apareci-vos com um bronze terrível. Acabei de chegar a 10 para a cosmética e estou um, bronzeada. Não perguntei. Ai meu Deus, estou mesmo terrível porque fui a uma feira de cosmética e uma senhora chegou à minha beira e fez-me assim com um spray e fiquei mesmo terrível. E achei que podia, porque não, começar também com o rose Uveda. Não os primeiros vídeos, não o primeiro nem o segundo vídeo que eu já gravei, mas os próximos. Quando sair do banho, vou aplicar este creme bronzeador da Garnier, que eu já experimentei e é mesmo muito bom. E fica um ar natural, não fica muito mal. Ok, não fica mal. Espero eu. Comprei esta luva na Primark no fim de semana e vou utilizá-la para aplicar um, o meu bronzeador. Por isso vou tomar banho e vou depois aplicar isto com vocês. Para ficar com o bronze no veda. Parece que já é habitual. <laughs> Foi só uma vez, mas pronto. Agora vão ser duas. Ok, já. sei se isto aplica a alguma coisa, mas também daqui a meia hora vejo o que é que <laughs> acontece, porque isto é super rápido, começa a ficar com bronze super saudável. Por isso já vamos ver se resultou ou não. É muita diferença na minha cor, não sei se a luva foi a melhor opção, porque ainda estou, não sei, estou com um bocadinho de cor, mas ainda parece muito branquinho. Vou ver se põe mais um bocadinho disto para ficar um bocadinho mais bronzeada, porque isto acho que nem é nada. E acho que eu vou acabar o vlog por aqui. Uh, e amanhã vocês têm que ver se há veda ou não, nem eu sei. Por isso, amanhã vocês veem. Se, não se esqueçam de subscrever e acionar as notificações naquela campainha, porque se eu por acaso publicar no Veda, vocês recebem notificação e são os primeiros a saber.